Текст 1. Морской город Владивосток. Где порт? Вот. Где корабли? Здесь. тут. Здесь. Какая дорога недалеко? Железная. Что недалеко? Дорога. И десне. Тецудо дескара, железная дорога, токотаэтемо, сейкай дес. А что там? Вокзал. Сенсей, スタンツェという単語も聞いたことがあるけど、意味は違うの少しね。1660年、ロンドンのケニントン地区にボックスホールという公園が開かれました。 18世紀頃にはボックスホールという地名は遊園施設を意味する普通名詞となりボクサールという読み方でヨーロッパ中で流行りました1837年ロシア帝国の首都サンクトペテルブルクの中心部とパウロフスクの町を結ぶロシア初の鉄道が運行開始しましたがその終点は パウロフスク遊園施設パウロフスキー・ワクサルという駅名でした。ワクサルは少しずつワグザルになまってきて駅ビルの意味で広く使用されるようになりました。現代ロシア語ではスタンツェアが駅つまり車両の停留所を意味しワグザルはそのターミナルビルとその付近の施設を意味します。 不思議なことに同じ駅ビルでも路線側から見るとスタンツや町側から見るとワグザルと呼ばれるんです Станция Санкт-Петербург, главный, конечная. Московский вокзал. Вокзал какой? Большой и старый. Где платформа? Вон а где пассажиры? Там. Какой это поезд? Пассажирский. Где центральная площадь? Недалеко. Какая площадь недалеко? Центральная. Что там? Памятник. Какой памятник? Большой. А где главная улица? Рядом. Какая улица главная? Светланская. Главная улица Светланская. Какая? Старая, широкая и очень красивая. Старый. Эти брюки уже старые. Киото – очень старый и красивый город. Это старый адрес. Вот новый. Какие здесь магазины? Большие и дорогие. Здесь только магазины? Сенсей, мата хока нитте Еще. Да. нет, еще музей театры и кинотеатры. Тот Где китайский ресторан? Вот тут. А где японский ресторан? М-м, там. Там дальше, то куда это хога и то мой мас. далеко. Дальше. Вон то красивое старое здание – это что? Почта. Где почта? Вон там, далеко.